Des de l'agència s'ha fet tot el possible, evidentment, per portar a, eh, a terme aquesta la nostra tasca, com no pot ser d'una altra manera. Ara eh, hem de ser conscients de que el 2018 va ser un any complex, eh, va haver-hi una intervenció, o sigui, l'efecte del 155 també es va notar en les actuacions de l'agència en concret, doncs van haver-hi menys arbitratges, però no per això no vam, vam continuar fent la nostra tasca, que no és altra que la protecció dels drets de les persones consumidores. Per part de l'agència hem aprovat elaborat un pla estratègic amb quatre eixos i que són fonamentals per defensar precisament aquests drets. El primer eix importantíssim és el posicionament de l'agència, és a dir, tots els ciutadans i ciutadanes han de conèixer de l'existència de l'agència com a la institució del govern de la Generalitat per defensar els seus drets. El segon eix, evidentment, és la protecció dels consumidors i consumidores. El tercer eix és treballar mm, precisament amb les empreses o amb els establiments que presten els seus serveis i el quart eix és una aposta eh, molt ferma per l'educació, la recerca, la sensibilització i l'educació dels nostres nens i nenes.